染め上げていきます闇の従者が導いてきた闇の帝王キング・オブ・ダークネスイービルが闇の玉座から今立ち上がる味わった屈辱をリングの上で晴らすべく リングの上で待ち受けるザック・セイバージュニアに2度スリーカウントを奪われましたリングの上でおっとおっと足を払ったイービルがイービルが叩き落とされたイービルと一緒に入場してきた男ですがいやいやいやいやいやいやいやなんだな 大西さんベルト巻いてますよベルトどうなってるんだ何が起こってるんだうわ何済ましてたんですか両国騒然両国騒然 ジェリコに仕上がったこれはザック・セーバーだって面白くないでしょう試合が始まらない試合が行われないイービル選手の入場は去年の10月の岡田戦の IWGP 戦で使った使った入場ですよねあれねそのうちの一人に入ってたってことですかねこれねそしてインターコンチのベルトをその右手に持ったクリス・ジェリコ なんとか立ち上がる闇の帝王イービルベルトで一撃なんてことをするんだクリス・ジェリコ空気読まないないやとんでもないことになりました9月シリーズから続いてるんですよイーグル選手とザック選手は、はい、そんなに急にポッと来て 空気読まないな。いや、いやこの試合自体、はい、どう好試合になってしまうじゃないですか。あ、そしてジェリコはそのままそのまま出ていくのか。ちょっと全ては俺を中心に世界を回ってるものにも程がありますねこれね。散々にやりと笑ったにやりと笑った。決勝できんすかベルトを持ちそしてなんと You see what happens? Huh? Yeah, I think it's bullshit, don't you? That's real life right there, buddy. Real life. IWGP Intercontinental Champion returns to the sumo arena. Rio Goku. Evil gets his shit in my business. He has to get involved. He has to call me out. This is what happens the greatest, most dominant intercontinental champion of all time in any country worldwide you can choose. United States, Canada, Australia, most importantly, this shithole, Japan. See? Sounds like there's a gong. No contest. Poor Evil didn't get to have his match tonight. Well, you know what? Evil, how about on November 3rd? in Osaka, Evian Arena, Jericho versus Evil, IWGP Intercontinental Championship. Does that sound good for you, huh? You want to have a big name? You want to become a big star, Evil? Congratulations. I just made you famous. Because just being in the ring with Chris Jericho puts you on a level you've never even seen before. I'm not even talking about Okada or Kenny Omega or Naito or Tanahashi. This is Chris Jericho, man! Future first ballot Hall of Famer. One of the most decorated champions of all time. The greatest of all time. And I'm gonna allow you to get your ass kicked by the man, by the GOAT, by the legend, November 3rd in Osaka for this. You want this? Wow. Looks like I got some of your makeup on here. A couple pieces of hair, a little spatter of blood. Your DNA is already in this title. Evil, you're already a part of this title. You're already a notch in the belt of Chris Jericho's belt. Ironic, isn't it? November 3rd, Osaka. Evil dead. Huh? Hi, Jericho, mind your own business. I don't need help beating evil. You think I got on a plane for 12 hours yeah. for a no contest? if he's not got the minerals, he shouldn't be here either, eh? Huh? No contest. Listen, Jericho, I've got no problem with you. You just stay on your boat, playing your dad rock, and we'll be all right. Oh, Naito wants to get involved again, eh? About five minutes too late. Oh. Where was he when Jericho was battering his mate? What a good friend, what a good friend. なんだ今のは今のは今のはなんだおいあなんだかわかんねえけどよおい内藤哲也おい助けに来たつもりかてめえおいおい次はてめえでもいいんだおいおい2回よザックとやって負けてるよなお前はおい何回やったって結果一緒なんだよ誰もザックには勝てねえよおいザックがよ相手してやるよおいわざわざな12時間かけてきてこれかおいおい 次来た時へザックはもっと凶暴になってるからな next time beat Naito oh, oh, okay yeah. okay for you what three times this year yes yeah, if I beat Naito one more time which I will I think Bushi should become the new leader of LIJ and Naito can retire so it's not working out for him this year is it <laughs> 誰が来たってな結果一緒だよ just tap out Thank you. まあ、今日のジェリコ暇人だね彼は随分と今日のジェリコそしてザック・セイバージュニアのやったこと悔しい思いあるんでしょそれはイービルが返せばいいんじゃない別に俺はイービルの代わりに敵を打ってやるみたいな気持ちはないよ自分の敵は自分で打てばいいんじゃないの まあ俺に関してはさ前々から言ってるでしょザック・セイバーとやりたいんだよ王様の相手散々してあげたでしょ俺にもご褒美をくださいよニュージャパンカップそして G1 クライマックスで敗れてるザック・セイバージュニアとシングルマッチで試合を組んでくださいよまあ彼に聞いてみたらいいんじゃない俺とやりたいかやりたくないか彼がノーだったら